Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma, George Simbachawene amesema serikali inaomba ipewe muda kufanyia kazi pendekezo la wabunge pamoja na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kuimilikisha ndege shirika la ndege la Tanzania ATCL. ATCL imekuwa ikikodi ndege zake kutoka katika wakala wa ndege wa serikali TGFA, jambo ambalo wadau wamedai kuwa ni mzigo kwa shirika la ndege kujiendesha kibiashara. Tunatambua ATCL ni taasisi ya serikali na TGFA ni wakala wa serikali serikali, tunaomba tupewe muda ili tuweze kuifanyia kazi jambo hilo. Waziri Simbachawene amesema wakati akihitimisha hotuba yake ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Katika ripoti hiyo ya ukaguzi kwa mwaka 2021-2022 iliyowasilishwa bungeni Alhamisi Aprili 6, 2023, CAG licha ya kueleza kuwa shirika hilo limepata hasara kwa miaka mitano mfululizo, pia amebaini madudu katika uendeshaji wa ndege hizo. Nikiripoti habari hii, mimi ni Kevin Audax na hii ni Stein TV.